La mort de Juan Andrés Benítez el passat 5 d'octubre ha aixecat polèmica social i mediàtica i ha danyat la imatge dels Mossos d'Esquadra. Els diferents vídeos i proves que han sortit a la llum han fet que la jutgessa que porta el cas hagi imputat a nou Mossos i l'autòpsia assenyala que la mort de l'empresari del Gai Xample va ser de naturalesa homicida s'han produït dues multitudinàries manifestacions al barri barcelonès del Raval, on es van produir els fets, i s'ha creat una plataforma ciutadana per demanar que s'esclareixin els fets. El moviment anticida i LGTB han presentat una denúncia pel comunicat del Sindicat de Policies de Catalunya sobre el cas que consideren serofòbic. A Segal, entitat que representa l'empresariat LGTB català i al qual ell hi pertanyia, ha donat la cara per preservar la seva imatge i els seus representants han demanat explicacions a diferents instàncies governamentals. Els partits polítics no han estat l'excepció en aquesta polèmica, però potser no se'ls ha escoltat tant. Per això, des d'IDEMTV hem volgut parlar amb les sectorials LGTB dels partits catalans. I si bé tothom lamenta la mort de Juan Andrés, en dona condols als familiars, amics i socis de Segal i en demana l'aclariment dels fets, si en parlem d'assumpció de responsabilitats polítiques, es genera una clara divisió entre els partits. Hi hauria un bloc, format per Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, que demanaria la dimissió tant del conseller d'Interior, Ramon Espadaler, com del director dels Mossos d'Esquadra, Manel Prats. Des del PSC només demanen la de Prats, tot i que d'una forma contundent. Tots tres partits creuen que s'ha reaccionat molt tard a uns fets que consideren greus entenem que des del primer minut que van sortir els vídeos ja s'havien d'haver apartat els Mossos d'Esquadra. Els timings han sigut molt lents i sí que no ens conformem només amb, amb la imputació sí, i l'apartació la, i de, dels Mossos d'Esquadra, sinó que també demanem la dimissió del, del cap de policies i també del propi conseller per no haver complert uns timings que creiem que són raonables. Reclamem, reclamem transparència, en aquest cas, eh, demanem la dimissió del director general, perquè considerem que la seva actuació no ha estat clara i com que necessitem que torni a haver confiança en el cos policial, necessitem algú que pugui donar aquesta confiança i aquest senyor ja l'ha perduda. En aquest sentit, Esquerra s'hi suma a la crítica per la tardança i n'afegeix d'altres. Sí que ens preocupa molt la resposta que ha tingut el Departament d'Interior davant d'aquest cas. És a dir, no pot ser que des d'Interior es doni una versió a l'inici de tots aquests fets que dia rere dia ha estat desmentida doncs, per videus, testimonis i altres fets. No entenem eh, que el Departament no hagi fet ús dels elements que té, del, eh, de la Comissió d'Afers Interns que, que disposa, per tal d'aclarir aquest cas, prenent declaració als agents, intentant investigar què va passar aquell dia al Raval i en tercer lloc jo crec que no s'entén eh, que davant d'uns fets tan greus no es prenguin mesures cautelars contra els agents que van participar en aquella operació. Des del PSC demanen la dimissió de Prats i una major transparència en el cos. Nosaltres emplacem al conseller d'Interior a que depuri les responsabilitats i que es faci una investigació per tal d'aclarir quina és l'actuació real dels Mossos, què és el que va passar, i que la Policia Nacional col·labori per, per trobar eh, el, el, el, el, el tot de, o sigui, la veritat de tot plegat. Des de la CUP es posa també l'accent en els mecanismes de control i transparència del cos policial català i crítica al que valoren com a corporativisme. Aquí tenim un problema, que és que qui controla la policia diguéssim. Si la, la política o, o la gent que està en els departaments eh, no estan controlant o no estan verificant les actuacions que està fent la, la, els propis agents, la feina del conseller i, de, i del director de, dels Mossos hauria de ser més aviat d'investigar el que està passant i no tant de sempre voler defensar el cos. Amb el cas de, de Juan Andrés s'ha vist clarament, però amb el l'Ester Quintana encara va ser més exagerat, no? I sembla que a, eh, a, eh, els Mossos, a més de ser un cos policials, s'hagi convertit en un lobby de pressió perquè resulta que els sindicats no permeten que hi hagi el mínim dubte sobre les seves actuacions, etc. La CUP remarca que no és l'únic cas i que cal un canvi de model policial. Aquest cas, com molts altres, eh, porten a que s'hagi de qüestionar, evidentment, les, no només el model de policia, sinó totes les actuacions que estan fent i, i com volem resoldre els conflictes que hi ha al carrer. Iniciativa per Catalunya Verds recorda que els anteriors governs havien apostat per un model de policia que consideren més transparent. Que hi ha hagut un, un canvi de model. Nosaltres, quan, quan vam assumir interior, sí que vam incloure tot el tema de, del programa LGTB dintre dels Mossos, al, al Codi d'actuació. Això, en arribar al govern de Convergència, va ser de les primeres coses que, que es va treure. També han eliminat tot el mm, tema del comitè ètic. Des d'Esquerra, que té un acord de govern amb Convergència i Unió, tot i que es considera que cal fer canvis en els Mossos, creu que no cal precipitar-se en la petició d'assumpció de responsabilitats polítiques fins que no s'esbrini la veritat avançar cap a l'aprofundiment democràtic, eh, en aquest cas del, del model policial. Per tant, a vegades, i durant aquestes setmanes ho hem vist, s'ha posat molt l'atenció amb si només eh, havia de dimitir una persona o una altra, quan de fet una dimissió no sempre ho arregla tot. Eh. Tot i això, el republicà reclama que s'investigui fins al final per poder modificar tot allò que no hagi funcionat correctament i castigar els culpables. Convergència i la cepa sectorial LGTB Convergais marquen la diferència, ja que no consideren que calgui assumir cap responsabilitat política, sinó investigar els fets, castigar els culpables si n'hi ha. Respectem també la reacció de la gent, és lògic, és a dir, el, el, el, el fet va acabar d'una manera molt tràgica, que és amb la mort d'una persona, que és el pitjor que pot passar, i per tant eh, això desperta doncs, eh, moltes reaccions i molta ràbia i jo mateix ho he, ho he viscut en, en, amb companys del col·lectiu i amb els representants de l'entitat i de l'entorn de, del senyor Benítez i és lògica aquesta ràbia, vull dir, perquè al final doncs, és la mort d'una persona, no? Però, bueno, mm, jo crec que també hem de tenir un punt de, de, de fredor en el sentit de, de deixar que hi hagi això, doncs el màxim de transparència i evidentment el càstig perquè sigui responsable d'haver fet alguna cosa que no li toca fer. Assenyala que un cos policial no és mai fàcil de gestionar i li consta que s'estan fent canvis de forma continuada per millorar el funcionament dels Mossos. Amb tot, es mostra crític amb la polèmica suscitada i amb l'actuació dels mitjans lamentem bastant que, que la premsa hagi estat fent tot aquest eh, debat sense saber exactament què ha passat, sinó a partir de, de, de proves i, i vídeos, no? Des d'IDEM TV ens resta seguir informant de les novetats que apareguin tant del cas com de les reaccions socials, judicials i polítiques, sempre des del compromís amb el col·lectiu LGTB i des del rigor i el pluralisme.